ons is weer besig met nantetiese apologetiek, met ander woorde ons gebruik die skrif om ons geloof te verdedig en teenoor mense te getuig. En ehm um, ons het die eerste lesing gekyk na wat beteken nantetiese apologetiek, uh verdedig jy geloof uit die skrif uit. Ons het lesing 2 gekyk na die uniekheid van Christus as die gesalfde, die spesifieke volmaakte lam van God wat met 'n spesifieke doel opgetree het. Daarin dit is ook wat gesaafde beteken, eh, die Messias. Uh en dit ons geen twyfel hoef te hê oor sy identiteit en dat daar God dat God wel bestaan nie. En dit was die messiaanse profesie in die Ou Testament gewees. Ons het die vorige lesing gekyk na die groot verhaal wat die wêreld se hele kalender verander. God het die hele wêreld se kalender verander. Met ander iets wat in histories gebeur het in in die, in die verlede gebeur het, profeties gebeur het en Christus histories kom bevestig het en daai tydlyn gaan nog voort in die toekoms in wat hy vir ons met anderhou kom hoop gee het en dit is kan weet. Uh baie goeie konteks het die skrif kan hê wat hy vir ons die ewige lewe gee. En haar doel is met alles wat gebeur het. Vandag wil ons 'n bietjie kyk na antwoorde op aanslae teen ons geloof, so 'n bietjie uh in die rigting gaan. Alhoewel jy eintlik seker nou op die stadium al vir my wil sê nee maar toe maar ek verstaan ons gebruik die die woord en en so ek sal eintlik geen probleem hê as jy nie <laughs> verder kyk nie, want die woord gee van sy antwoorde teen ons geloof. Maar kom ons vra as die Here se seën. Ons Vader, ons dankie vir nog tyd saam met u woord. Ons bid dat u ons harte sou warmer en warmer maak elke slag as ons die woord lees. En dat ons u naam in ons harte sal verheerlik. Dankie <clears throat> dat ons kan weet die Heilige Gees in die oortuiging werk. Dat ons met vrees hoef te beweeg, nie, maar ons kan weet dit gaan oor wat u sê, wat u woord sê, nie wat ons sê nie. Dankie dat u dit alles vir ons moontlik maak om u naam te verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed. Ons het voorheen dan gekyk na die messiaanse profeseë, spesifieke persoon soos ek gesê het, en ons het gekyk na die groot verhaal, so 'n spesifieke persoon het gekom en die wêreld sê julle kalender kom verander sodat ek en jy hoop in die toekoms kan hê. Dis dis alleen aan God, die skepper van die heelal, wat dit al wat dit kon gedoen het, né? Nee. En hy het dit vir ons baie duidelik in sy woord vir ons kom maak dat ons kan weet, daar's net een God, een redder eenskepper van die heelal wat dit vir ons kon moontlik maak. Net so interessant het wanneer openbaar God hom aan 'n mens. Kom ons kyk Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Matteus 7 vers 7 tot 8. Bid en vir julle sal gegee word. Soek, julle sal vind. Klop, vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang en hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ons soek die Here in ons hart. Ons soek om meer en meer van hom te te weet, om meer en meer van hom te leer. En as ons dit met 'n op, eh, opregte hart en ons hele hart doen, sal die Here ons help. Maar ons doen dit deur die skrifte bestudeer. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ja, hierdie sê die Here maar vir die gemeente van Laodicea, wat hy ook wil sê as jy net koud was, maar nou is jy lou. Jy weet as ek en jy die woord bestudeer en disipelmakers word en ander mense vertel van die wonderwerke in ons lewe en dis Jesus Christus, dan gaan die Here regtig ons help dat ons nie lou is nie, dat ons kan warm wees vir die Here. So ek en jy moet mense help om die Here met 'n hele hart te begin soek en hom opgewonde te maak as hy agterkom hoe waar die skrif is En hoe wonderlik die skrif is, want as jy die skrif lees, dan openbaar God hom aan jou. So ek het voorheen vir julle gesê ons gewees hier na toe kom kyk so as mense jou uitvra oor die drie eenheid van God. Jy weet Islam byvoorbeeld nou baie ander ook sal ons uh, uh weet ons beskuldig en sê ja my hulle aanbod meer as een God en hoe is dit moontlik en so meer. En uh weet ons kan onmiddellik sê net vir so terloops so wat eh, die die Koran uh die boek van die van van die moslems uh, daar verwys God na homself ook in die meerderheid hy verpraat ook van ons so net so terloops so baie ouens die islam geloof weet nie is daarvan nie so hy raak so 'n bietjie ongemaklik as hy dit nou eintlik op toegewys word of uh, daarop gewys word ehm um, maar 'n mens moet baie mooi verstaan dat God is bo ons menslike verwysingsraamwerk jy weet as 'n uh, as 'n hond, eh, weet jy, 'n hond nou voor my staan en ek sê vir die hond met vrou, hoor jy beskryf jy vir my. Uh en indien jy dit nie kan doen nie, dan bestaan ek nie, jy weet. Uh, of jy moet dit volmaak kan doen hond. 'n uh, Hond kan dit mos nie doen nie, want sy verstand is nie so gemaak om my te verstaan nie. Hy's heeltemal 'n ander verwysingsraamwerk. So kan ek ook mos dan nie God verklaar nie. En dit is wat God bedoel by ons en uh, hy hy's hy baie groter en meer as ek en jou se verstand ooit kan eens dink of verbeel. Um, daarom staan hy bekend as Elohim, want andere, hy, is, hy, is, hy is die almachtige God wat boe ons menselike verstand is. Maar in die skrif kon ons baie beter verstaan dat sy woord maak dit vir ons bekend wat sy doel en sy wese is vir ons heil. So kom ons kyk bijvoorbeeld Deuteronomium 18 vers 18. Een profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van julle broers soos jy is, die Heere praat met Mooses, en ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle alles sê wat ek kom beveel. En die man het nie luister na my woorde wat ek in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. So dit is in vers 18 vers 18 praat die Here met Moses, dis die tyd van Moses baie lank terug. 'n Profeet, met ander woorde dit wat die persoon praat net wat God praat sal ek verwek uit die midde van hulle broers, né, met ander woorde Hebreër, reg? En ons het al reed voorheen gesê, het is oor ons in Jesaja 11 bijvoorbeeld sê, en hy sal kom in die stam van Jida. Ons sê dit ook in Micha 5 vers 1, waar die Heere uit Bethlehem gebore is, en Bethlehem gebore is uit die stam van Jida. Die skrif uit ander, alle hoeke uit, wees vir ons die waarheid, nou het ons geen twyfel hoef te heen nie. Dan sê die Heere, ek sal my woorde in sy mond lee, en hy sal aan hulle sê alles wat ek kom beveel. So die persoon, die Messia, sal kom, en hy sal alles sê wat ek vir hom sê, want ander woorde, Messias gaan kom en dit wat hy praat is die woorde van God. Ja? Kom ons kyk nou Jesus self wat sê en hy sê dit op meer as een plek, maar onder andere Johannes 12 vers 48 tot 55. Wie my verwerp en my woorde nie ag neem nie, het nie wat om oor het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het. Dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het net myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, Hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Dan bevestig gister Christus dit self dat alles wat hy sê, hoor hy van die Vader. Kom ons gaan 'n entjie verder. Johannes 14 vers 24 tot 26. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van my Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, by die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit is baie interessant as 'n mens besef wat hier vir ons gesê word in die skrif nie. Met ander woorde, dit wat Christus praat, is die Vader wat praat en is profeties reeds deur die woord vir ons bevestig. En dit wat die Heilige Gees praat, is alles wat Christus praat. Wat ander, dis een God wat met ons besig. Dis die woord van God wat by ons uitkom. Dit is die woord van God wat manifesteer binne in my met my en jou en vir ons redding bewerkstellig. Jesus Christus. So Sagaria 12 vers 10, ons het in die vorige lesing ook gelees, maar dit is so belangrik ek het weer vir jou lees. En dit is 520 voor Christus. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge. En hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos mens bitterlik ween oor 'n eersgeborene kind. Kyk net gou hierso maar oor die huis van Dawid, die stam van Juda. Oor die inwoners van Jerusalem, dit gaan daar gebeur. Sal ek uitgiet die gees van genade, want al die gees wat uitgegiet is, nou het ons klaar in vorige lesing gesien, op dieselfde dag, die fees van weke, het Pinkster geword waar die gees uitgebied eh, uitgegiet is. Nee, profeties, histories, alles akkuraat. Dan sê die Vader, hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. So laat ons die Vader die gees Gees van die Here het ons daar. Ons opsien na my die Vader vir wie hulle gebore het, Jesus Christus. Daar sien ons al drie. Dis een God met ander wat met ons praat. En dan hulle is oor hom bitterlik beens as die eerstgeborene kind. Jesus Christus is die eerstgeborene kind. Mag hy ook in my en jou lewe die eerstgeborene kind wees dat ons geestelike rykheid in die toekoms in sy teenwoordigheid. Maar so as iemand die die God wat ons aanbid uh in twyfel trek en sê dis meer as een God, dan kan hierdie skrif vir hom wys dat die woord in daai persoon se hart werk dat hy kan verstaan. Kom ons vat dit 'n stapie verder. As ek nou byvoorbeeld sê hoe deel ek dan die ware karakter van God en sê red, reddingswerk in iemand met ander die evangelie. En jy weet as ek nou sê evangelie, Die evangelie beteken die goeie boodskap. Die goeie nuus. En wat sê goeie nuus? Ek en jy hoef nie te presteer om die ewige lewe te hê nie. En dit is goeie nuus want Christus het klaar vir ons gedoen. Christus het vir ons gepresteer. Ek en jy moet dit ons eie maak en ons moet hom aanneem as ons Here. Daarom is dit goeie nuus die evangelie. Kom ons kom ons as sien dit gou wat ons voorheen al gesê het. Ons stel belang en ons luister goed na 'n ander persoon. Ons sê nie vir hom hy's verkeerd nie. Want as jy verkeerd, met ander woorde, jy bewys aan hom dat die Bybel die waarheid is, dat Jesus die waarheid is. Dis jou boodskap en jy doen dit vanuit die woord van God. Jy sê nie vir hom hy's verkeerd nie, jy wys hom hoe waar is die Bybel. So 'n mens kan doen, byvoorbeeld jy kan praat oor die kerk of iets wonderliks wat in jou lewe gebeur het en dit bring jou nader in 'n geestelike gesprek met die persoon. So jy vra hom uit, jy vra hom behoort jy in 'n kerk, jy vra vir hom hoe sien hy Jesus Christus en so meer. En dan begin jy getuig oor die verandering wat in jou lewe plaasvind het toe jy sekerheid oor die ewige lewe gekry het. En daai sekerheid oor die ewige lewe wat jy gekry het die woord het. So jy kan van die messiaanse profeseë gebruik wat ek voorheen vir jou gedeel het in lesing 2. Jy kan van vertel van die groot verhaal en die rol wat Christus daarin gespeel het. Jy kan praat oor die feeste ek meen as nog baie wat ons kan praat oor die oor die offers in die Ou Testament, oor die oor die tempel en wat dit alles vir ons beteken en so meer. Nou, daar's baie obviously wat ons uit die uit die uit die woord uit met 'n persoon kan besig. So jy deel dan die evangelie met die persoon en dis die goeie boodskap en ons gaan nou daarna kyk van ons hoef ons nie te presteer in die ewigheid in nie. God het klaar gekom en alles al reeds vir ons volbring. Ons moet glo en dit aanneem. Dis waaroor dit gaan. En dan moet ons belangrik die persoon die geleentheid gee om uit te spreek hoe hy dit vir persoonlik en hoe hy dit sien en hoe hy dit verstaan en Jesus Christus as sy verlosser aanneem. Want as lees in Romeine 10 deur Jesus te spreek kom ons tot redding. So ons moet regtig die persoon die geleentheid gee om te kan getuig. En dan moet ons seker maak dat die persoon opgevolg word en by die kerk inskakel die liggaam van Christus en laat hy gedoop word. Gaan lees gerus weer Markus 16 vers 16. Hy moet gedoop word en hy moet gedoop word in die kerk en hy moet 'n disipelmaker word baie belangrik, né? So deel jy die evangelie. So jy het nou klaar met 'n persoon getuig. Jy het klaar vir hom die die die waarheid gedeel dat Jesus Christus is die redder. Né? Nee, Messiaanse profesie met hom gedeel. Jy het die groot verhaal met hom gedeel en wat ook anders dat die Heilige Gees met jou lei om hom tot geloof te bring. Maar nou moet jy vir hom verduidelik laat hy met wegkom van die gedagtes af dat hy met 'n goeie ouetjie wees om in die hemel te kan kom. Want dis presies daar wat die satan lê jy moet wees om te glo jy moet perform, jy moet presteer. Né? Nee, nou kyk maar na al die ander gelowiges gaan kyk, né? Nee, Hindus, jy moet karmas moet jy moet jy bereik. Islam, jy moet soveel keer per dag bid en jy moet dit in my hande op so 'n manier was al hierdie dinge. Jy kan nie met jou dade die Here beïndruk nie. <laughs> Hy ken jou hart. Dis mos nou belaglik. Die satan lê jy moet glo jy moet nou uh, presteer om sy guns te wen. Hy het klaar uh redding vir ons bewerkstellig. So om dit vir 'n mens beter toe te lig, kan ons hierdie gebruik. Ek gebruik ook 'n bietjie van Drian Brits van EJ e Suid-Afrika se van sy eh, skyfie hierso. So 'n lekker manier is om jou hand te gebruik, nê. Nee. En jy kan jou hand gebruik en dit sê dink aan die duim, dis die sterkte, nê. Nee. Die genade van God staan bo alles uit. Reg. Nee. En elkeen van die kan jy sien bestaan uit twee deeltjies uit. So die duim wat verwys na genade van God, ons verduidelik die genade van God vir die mense deur te sê die ewige lewe is 'n gratis geskenk, 'n korte ka is 'n gratis geskenk en kan nie verdien word nie. Dit sê dus in Romeine 6:23 en Efesiërs 2:8, né? Die loon van die sonde is die dood, maar die genade van gawe van God is die ewige lewe. <clears throat> Efesiërs 2, né? Julle is inderdaad deur genade gered deur geloof in Jesus Christus. Dit kom nie uit van jouself nie. Besef dit, ons is gered deur genade. Dan die wysvinger wys na die mens, né? Jy's skuldig. Ons almal het gesondig. So die mens is 'n sondaar en hy kan homself nie red nie. Verduidelik dit vir 'n persoon. Romeine 3:23, né? Ons het almal gesondig. Het nie deel aan die heiligheid van God nie. Matteus 5:48 wees jy heilig soos die Hemelse Vader heilig is. Ons kan nie nee, so heilig wees soos die Hemelse Vader nie. Ons almal het gesondig. Maar nou verstaan ons beter as die skrif vir ons meer vertel van wie God is. God is regverdig en dis baie lief. Ons middelvinger wys op na God toe, nee. Die wêreld het 'n vloekwoord daarvan probeer daarvan probeer maak. God staan bo alles. Hy is die hoogste, die langste vinger, nê. Nee. Hy is regverdig en hy het ons baie lief, die twee komponente. God is regverdig. In Johannes 4 vers 8, né? God is regverdig. En Handelinge 17 vers 21 so 1 eh, eh, Johannes 4 vers 8 praat van God se liefde. God is liefde. En Handelinge 17 vers 31 praat van uit 'n dag gekies wat hy regverdig oor die hele wêreld gaan oordeel. En dit is bewys van daarvan dat hy 'n man uit die dood het laat opstaan, né? Dis Jesus Christus. So ons moet verstaan die ware karakter van God. Hy sien net lief nie. Dit gaan nie alles oor net lief wees nie. Dis nie God nie. God is regverdig ook. Hy moet die sonde straf. So hoe het God dan gedeel met ons sondes? Hoe het hy dit hanteer? Deur Jesus Christus. So die ringvinger verwys na die getrouheid, né? Troue. God het gekom, Jesus het gekom as God en mens. So wie was Jesus? Hy was God en mens. En wat het hy gedoen? Hy het deur sy kruisdood vir ons die ewige lewe bewerkstellig. Dis die twee. Johannes 1 en Johannes 1 vers Johannes 1 vers 1 en 14 praat van die woord was self God en dit praat van die woord het mens geword en tussen ons kom woon. Die woord is God. Ons het nou klaar gesien in 'n ander skyfie die woord van God is God wat vir ons bo alles is die waarheid is. En Jesaja 53 lees ons dat Christus is vir ons sondes deurboor. Ons las is op Christus geplaas, né? Maar hoe kry ons dit? Hoe maak dit ons ons eie? Verduidelik ons die persoon, die pinkie, die swakste, né? Al het ons ook klein geloof. Dis die genade van God en dit het Christus vir ons gedoen het wat ons ons eie kan maak en dis net deur geloof, né? Nee. So dis nie net kopkennis nie. Jy weet dis dis nog belangrik om daaraan te dink. Die Satan ken ook vir Christus. Ja, ons lees dit in Jakobus 2:19. Glooi dat een God glooi dat daar net een God is. Dit is wel so. Die demone weet dit ook en hulle sidder van angs. Dis nogal skrikwekkend om daaraan te dink. So dit gaan nie net oor om Christus te erken nie. Dit gaan aan aan Jesus as jou Here en verlosser te aanvaar. Daarom staan dan Handelinge 16 vers 31 wat Paulus hulle gesê het uh vir die die soldaat die die bewaker van die tronk glo jy en jy glo in Jesus Christus en jy en jou gesin sal gered word nê nee. hy het nie vir hom gesê hoor jy gaan wees nou 'n goeie ouetjie en al daai bedinge nie glo in Jesus Christus en jy sal gered word ons dink ook aan Johannes 6 vers 47 waar Jesus sê die wat in my glo het die ewige lewe nie die goeie ouetjies nie die wat in my glo het die ewige lewe Goed, so dis 'n baie lekker manier wat jy jou hand kan gebruik en dis uh, dis 'n handleiding wat jy altyd by jou het, né? So swap ek die skrif op. Dit gaan vir jou baie help om daai goeie nuus vir 'n persoon te gee deur dit te sê glo in Jesus Christus. Maak hom die Here van jou in jou hart dat hy die troonkamer van jou hart opneem. En uh en jy sal gered word. Glo in Jesus Christus. Jou geloof is die antwoord. Ware geloof So vandag 'n bietjie 'n paar moontlike besware teen ons geloof. So die profesie van die redder wat gaan kom in Deuteronom 18:18. Islam sou vir jou sê nee, dit verwys na Mohammed. Nou as jy nou die vorige verse lees wat ek net net vir jou gegee het, dan dan is dit in elk geval bewys dat daar reeds laat dit 'n uh, eh, vals is. Maar mense kan 'n stap verder gaan en hulle wys en onthou Islam beskou die Bybel ook as outentieke skrif, né? Nee. So jy kan vir hom sê, maar dit staan in die woord, dit staan in die Bybel en dit is vir hom autentieke skrif. Hy ken net nie die Bybel nie, né? En baie van hulle ken die Koran ook net te loops. So Petrus bevestig dat daar juis na Christus verwys word in Handelinge 3 vers 23. Né? So in Handelinge 3 van vers 18 tot 23 praat Petrus baie duidelik van Christus. Maar God het op dié manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete dat die Christus sou lei. En Christus weet ons gesalfde besonderse persoon, die Messias en ons het in die vorige lesing gesien, geen twyfel daaroor nie. Kom dan tot een keer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en die tye van verkoeking vir die aangesig van die Here mag kom en hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Om wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete want Moses het tot die vaders gespreek: "Die Here, julle God, sal vir julle profeet verwek uit julle broeders, net soos ek is. Na nou, hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek, en elke siel wat na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word." Daar Petrus somme presies eh, Deuteronomium 18 vers 18 aan en duidelik oor af van Jesus Christus gepraat, nie van Mohammed nie. In elk geval, ja, Mohammed pas glad nie in die konteks van die skrif wat van ons gegee is deur die Messias, dit net maar vinnige paar te noem. Uh, hy's nie in Bethlehem gebore, die stam van Juda nie, né? Micha 5 vers 1. Hy's ook definitief nie die goddelike hoofpriester volgens die priesterorde van Melchisedek nie. Psalm 110 vers 4. Ons lees ook daarvan in in uh, Genesis 14 waar uh, Abraham tiendes aan Melchisedek betaal en so aan. Melchisedek is 'n baie interessante onderwerp wat 'n mens kan bestudeer en uh, vir volmaak die Hebreërs skrywer uh, in Hebreërs 6 tot 9 uh, Mohammed was ook nie goddelik nie. Hy het dit ook nie ge, uh, hy het hy het ook nie daarop staat gemaak dat hy goddelik is nie. Ehm um, die een van die drie eenheid nie. Johannes 1 Johannes 5 vers 7. Hy was ook nie ewig daar nie. Mikha 5 vers 1 in die tyd van die verlede en sal ewig daar wees nie. En hy is ook hy is ook die ewige lewe nie. Christus is ewige lewe 1 Johannes 5 vers 20. So waarmee wil jy jou dan besig hou? Met Mohammed of die ewige lewe? Duidelike onderskeid. So Islam sal ook vir jou sê dat Judas is in die plek van Christus gekruisig, met ander God het 'n bietjie oorverblindery gedoen. Ehm um, as Johannes 3 vers 18 tot 23 lees, dan kan jy gesien word dat Christus is wat gekruisig is en en nie Judas nie, né? Ehm um, Matteus 27 vers 5 verklaar dat Judas homself opgehang het. As jy Matteus 27 vers 5 lees, dan word daar getuig dat Judas het homself opgehang. En as Agrie 12 vers 10 God self verklaar dat Christus een met hom is en gekruisig gaan word. Julle geopsie na my wat hulle deurboor het. En dis beslis nie Mohammed nie. Persoon kan vir jouself bestaan nie 'n God nie of ek glo nie in die Bybel nie. Wel gaan lees van my Ou Testament se profeseë. Onthou die voorbeeld van die boom wat self oor die pad stap. Dis 'n groot wonderwerk wat plaasvind. Christus sê jy 1 Korintiërs 15 gaan lees. Christus het gekom volgens die geskrifte. Hy's gekruisig volgens die geskrifte en hy het uit die dood uit opgestaan volgens die geskrifte. En meer as 500 mense het hom na die tyd gesien nadat hy uit die dood uit opgestaan het. Hoeveel meer bewyse wil jy nog hê dat daar 'n God is in hierdie wêreld? Jesus Christus is nie die enigste weg na die Vader nie. Mense sal dit beweer. Onthou, hy's God self hy is die volle wese van God is in hom beliggaam. So indien jy toenadering tot God soek, soek dit by God self en nie 'n ikoon nie. Kolossense 2 vers 8 tot 9. Kom weg van menslike redenasies en wysheid af. So in die volgende skrif beslis nie van 'n gewone profeet gepraat nie, Maleagi 3 vers 1. Maleagi 3 vers 1 word gepraat van 'n engel van die verbond. Daar word gepraat van ek sal my boodskapper uitstuur en die weg sal oopmaak. Nee, vir die engel van die verbond. Christus is duidelik die engel van die verbond wat vir eh, Wessel kan staan wanneer hy verskyn. Ehm um, en ek ek, ek sal my boodskappers stuur om my weg oop te maak is Johannes die Doper en dit lees ons in Johannes 1 vers 29 waar Johannes die Doper kom en verklaar daar is die lam van God en hy het duidelik die pad oopgemaak vir Jesus en die fokus geplaas op Christus. Nee, en dan as jy nou wonderlik Jesaja 42 gaan lees en lees jy van die dienaar van God wat duidelik 750 jaar voor Christus duidelik voorspel word van die dienaar van God, Messias, wat gaan kom in volle gehoorsaamheid van God. Um, so geen twyfel nie, want in Haggai 3 vers 1, die engel van die verbond, Christus het gekom en die verbond wil vervolmaak ver, ver, ver, ver, ver, om vandag vir ons die nieuwe verbond te wees. En dis een ander baie interessante gesprek wat dit vir ons beteken. Jezus Christus verklaar self dat hy die enigste weg is, En nee, hy is die enigste weg na die Vader. Ons kan lees in Johannes 14 vers 6. Ek is die enigste weg na die Vader. En Johannes bevestig het in Johannes 5 vers 12. Uh, so die mens het die keuze of om binnen Christus te sterf of buiten Christus te sterf. Dit is ons keuze. Ne? So as jy binnen Christus sterf, baie skrif, maar soos bijvoorbeeld Johannes 6 vers 47, wie in my glo het die eeuwige lewe. So, dit is jou keuze. Wil jy en om glo in die eeuwige lewe hee, Of as jy buite Christus sterf, word jy geoordeel volgens jou werke, ook deur Christus. 1 Korintiërs 3:8, 2 Korintiërs 11:15. Buite Christus, maar jy gaan nog steeds deur Christus geoordeel word, né? Nee. Volgens jou werke dan as jy buite Christus sterf. So hierdie is baie belangrik. God van die Ou Testament is wreed en die God van die Nuwe Testament is 'n God van liefde. Dit maak nie sin nie. Hulle se bevoel, hulle voel beweer dat dis nie dieselfde God nie, né? Nee. Baie belangrik. So hoe moet ek die vraag vra, hoe moet 'n God van liefde dan op op optree? Kyk bietjie mooi wat het daai tyd gebeur. Deuteronomium 18 vers 9 tot 13. Ek gaan net vir jou 'n stukkie leesie. As jy kom in die land wat die Here jou God sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Dat mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan, wat met waarsêery, golery of verklaring van voortekens of toorery aangaan nie of wat met sweringe of van wat 'n gees van afstorm vra of 'n gees bewaar sê of van die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is er vir die Here 'n gruwel en om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Dis hoe my Here hulle verdryf het om sy naam te vestig daar. Nee, om sy naam te laat vereer word. Hy is nie 'n vaarkok nie. Kyk jy sien hulle het hulle kinders geoffer vir Molek, die afgode en is op die mees wreedse maniere gedoen. Jy weet, volgens oorlewing lees ons hulle daai tyd vreeslik musiek gemaak het en geraas gemaak het dat hulle nie kan hoor hoe skree die kinders wat in die vuur verbrand word nie. Hoe moet 'n God van liefde optree? Moet hy dit nou toelaat of moet hy hulle uitdroei? Ek wil liewer daai God van liefde uh aanbid wat ook regverdig is. So wie moet jy vrees? Vrees eerder hom wat die lewe gee en kan wegneem. Openbaring 14 vers 7 En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Wie moet ons vrees? Ons kan gereeds gelees na in in Lukas 12. Ehm um, waar daar gevra word van wie moet jy vrees? 'n ander aantuiging die God van die oudheidmense weet God wie neem dit is God want dit maak nie sin nie kies die lewe Deuteronomium 30 vers 19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood. Die seën en die vloek het op jou oor het, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En Jesus Christus is die lewe. 1 Johannes 5 vers 20. Lukas 12 vers 4 tot 7 en ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het bemagtigde is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle vrees hom. Word vyf mosies nie vir twee stywers verkoop nie en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mosies. Filippense 3 vers 8, ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prijs gehet, as ek as en as trek beskou om Christus as wins te kry. Paulus sê hierso maak nie saak wat gebeur nie. Ons kan ook lees in die skrif wat alles met hom gebeur het. Hoe hy deur die nag in die see moes deurbring. Hoeveel hoeveel keer hy nie 39 hou met die sambok moes kry nie. Dat hy in die in die in die gruwelikste omstandighede in gevangenis sit en sê verbly julle in die Here. As jy by ouend ook onthoof, né? Hy sê om Christus as wins te kry is alles wat vir my saak maak. Kies die lewe. En dis 'n wonderlike boodskap wat ek en jy nou mens kan getuig van wat dit in my hart beteken om Christus as die ewige lewe te kies. So ek sê vir jou kyk gerus na die boeke laat die woord getuig net 'n woord testify God se persoonlike reg God se personal reality in Matthew28.co.za. Ehm um, dit was wonderlik om tyd met julle te spandeer. Mag die Here julle besonder seën. Uh deur kennis van sy woord en kennis van die seën van God sodat ons ander mense kan seën deur hulle te vertel van wie Jesus Christus is en wat hy vir ons gedoen het. Ons dankie Vader vir wonderlike tyd. Dankie Vader dat Jesus gekom het as goddelike hoëpriester in U naam vir ons kom kan bekend maak het. Dankie vir daai wonderlike wete dat U ons redder is. Dat U een God is wat met ons praat. Bring ons asseblief elke dag nader aan ons. Leer ons U pad, Here, want ons wil in U waarheid wandel. Ons wil U naam verheerlik. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus. Amen. Mm -hmm.